Рада бути сьогодні тут і започаткувати такий важливий для наших країн напрямок співпраці. Важливий, бо свою культуру ми боронимо так само завзято, як і свої кордони та своїх людей. Наша культура і наша мова це наші амбасадори, які нині боронять наші цінності в усьому світі. Ще до повномасштабної війни я започаткувала проект створення україномовних аудіогідів в культурних пам'ятках світу. Тепер він про посилений голос України в кожній країні, де з'являється. Тож ми не тільки не зупинилися в його реалізації, але й взялися активніше до справи. А сьогодні ми запустили вже 63 аудіогіди в 39 країнах. І Республіка Корея стане ювілейною сороковою. Сьогодні ми підписуємо меморандум про старт робіт над українським аудіогідом тут. Е, в Сеулі, в центрі Сіджон. Я надзвичайно рада радію цьому важливому спільному кроку, який ми робимо, аби наші культури глибше знайомилися між собою.